Ich glaube nicht zu weniger Konsum, sondern zu qualitativerem Konsum. Das heißt, Konsum, der mehr durchdrungen ist ähm, durch die Entscheidung oder ich will etwas, essen, trinken, machen, tun ähm, und weg von dem, ich konsumiere, äh, also bin ich Haltung. <laughs> Also weg von dem, ich konsumiere und das ist irgendwie meine Ersatzbefriedigung dafür, dass ich eigentlich nicht weiß, wo ich im Leben hingehöre. So ich sehe da natürlich die Gefahr, dass der, dass der Konsum in keiner Weise zurückgeht oder vielleicht sogar noch angeheizt wird dadurch. Das ist übrigens interessant, wenn man guckt beim, bei den Menschen, also die Menschen, die etwas tun, was sie eigentlich nicht wollen, konsumieren meistens auch etwas, was sie nicht brauchen. Muss das Grundeinkommen finanziert werden und das wird angeblich ja durch... Äh, eine erhöhte Mehrwertsteuer finanziert. Das heißt, Leute müssen mindestens genauso viel konsumieren wie bisher, um das weiter am Laufen zu halten. Ja, wenn, wenn wir äh, einfach nur das bedingungslose Grundeinkommen einführen, ohne einen Wertediskurs äh, zu führen, könnte es einfach so laufen, dass äh, wir Geld nehmen, Produkte kaufen, darüber Anerkennung bekommen und äh, vice versa. Das Konsumieren aufhört, aber der Dienst am nächsten zunimmt. Also dass wir miteinander, aneinander uns Dienstleistungen erbringen. Und darum wird es gehen, also dass der Dienstleistungssektor explodiert. Ja, also dem Konsum tut das ja erstmal was Gutes. Äh, da ist Geld, was, äh, das ist ja das, was der Staat von uns im Grunde genommen auch will. Ich glaube nicht, dass das, das jetzt irgendwie anders laufen würde, dass die Leute jetzt weniger oder viel mehr konsumieren würden. Mhm. Also, also warum? Mhm. Warum sollten sie weniger konsumieren oder aber insgesamt, wenn wir Dinge mehr tun mit dem Blick darauf, wofür sind sie eigentlich sinnvoll, dann äh, ähm, verändert sich sicherlich das, was wir heute haben, dass, äh, dass zum Beispiel in Massenbrot irgendwie produziert wird, was kein Mensch braucht. Also ich glaube eben, alles wird qualitativ durchdrungen.